kubanga pulogulaamu ah, enu tugikoledde bweru wa studio hmm. olw'ensonga z'ebyokwerinda hmm. mukulu tamala emirundi owange ebigambo si byangu eh, ekintu bwewulirangawe <laughs> olina omubiriate mukulu tamale wansesa waŋŋamba nti ejembe bweriwulira essasi lidduka emisinde emiyitirivuneŋŋamba <laughs> nti eddogoti lyaffe bwe lyawulidde <laughs> bwe lyawulidde esasirya katumba wamala ngenda kusiiba waffe kwe tulaba ekigere kino mm. sitokisi eryemu ekirala sikiramu sitokisi kino ekirakikalu <laughs> eddogoti litambuliddawo ah, leero kati ndi hafudeedi <laughs> eno sitokisi eh, bagitutte <laughs> abakulu abakulu bagitutte ewunyiriza eno weeri omanyinze ni muntu washiriki eh, oli mutuufu nze ni muntu washiriki esebo omuzukulu tava ku jjajjaawe mm. naagwa ah, ah. nete bagamba ono azaala kitaawe mm. ah, ate nze mbawulyanga boogera ne bwenkuba olwalire kw enesimu yange mm. ne mbakubirako mbakubira nga boogera naye nze kambabuulire eggwanga lyonna omukulembeze buli lwakula hmm. wabeerawo ekizibu mu ggwangabwakula mu myaka bwakula mu myaka hmm. tibamubaza kubanga bafuuse jjajja yes kakati museveni bamubaza akyalina emyaka abiri ah, tegiwera yes oba osibawo batosibawo hmm, tegikyawera kakati tulina ekizibu mu byobufuzi tukirai bayipola mm. museveni ensobi gyeyakola yagoba bukenya nabula nembabasi abasajja ate abagezi tebali bagezi bano ababiri bwobateekawo bekubanga bokka mm. ye museveni napulaneyo tukiyita bayipola mm. oyo gwolaba wayivolecost gabugo nekotala oli folex bogeni yabalekawo nyerere yayina sokoine edward ne gund ne salimu ahamed salimu mm. moi yali mugezi yagenda nagoba kibaki namuteeka mu minisitule ya heresi yes. naleese josephat kalanga mukikuyu hmm. namuteekawo mm. namuteekawo mm. waita emyezi eki oba esatu namugjawo naleeta profesa saitoti profesa saitoti nga mukikuyu tamanyi lukikuyu ntimanyi lulimiki mama we mumasaayi kitawe mukikuyu kati yakulirawo mama we mhm. kajido north hmm. ekigambo nairobi kigambo kya masaayi ekitegereza waliki amazzi amalungi nairobi ekyali kitundu kyabaki kyabamasayi hmm. olwokuba bo batambula butambuzi nga bano abalunzi be livias hmm. abakikulire bakiwamba mwe yamalako omwaka nga talina vice president hmm. nga kyanoonye kiki to put order mu gavumenti ye siina musika ngayali mukambwe mmanyi aa nga agitation yeyitiridde nga bwolaba olwaleero nti uhuru kenyatta yakola statement mm. this is my last and final term gavumenti emulemye emulemye why gavumenti emulemye lwansonga nti kati tebakyamubalawo batunulira bali bajja batunulira bajja batunulira ruto ono talina odinga kyoba olaba nti singa museveni abadde alina tamu limit baliese nga buli omu ayagala amusikire yes ekyokubiri museveni bwe yagenda mu nsiko yamala emyaka eki mitono nnyo singa museveni gwetunuulira anc eyaba mandera hmm. mandera agenda okuva mu kkomera nga mukadde abazungu bagamba mandera bwolemera ku bwa pulezidenti mandera omanye yali takaaba amaziga mandera yali takaaba amaziga bamukirizanga kusima lwazi obuntu nebumuyingiramu ki mumaaso mumaaso mandera bwava mu kkomera mukazi we wini hmm. yagenda omukebera mu batule enganfu yafadda batule era mandera yasaba divorce am the most unhappiest person ku nsi nga omukazi yafuna ddala eyanga maani kodi mpofu nga yakola ku nsonga zonna abazungu be south africa batta kurishani eryadumira amaje ga south africa bono mm. bali bamanyi mulungi nyo amaje gabayekera mm. kurishani bamuta mandera teyayogera wy abazungu okuwa mandera obuyinza bamala kulwanyisa baradikozi bonna gundi wini mandera nebamukuba nti mwenzi mm. naye golowooza ti omukazi oyo mulungi bwati olaba mubukadde yali mulungi yaliyendeddewa nekisoboka okubanga emyaka abiri mumusanvu gyagimala nga talyenzeeyalina ah, gundi bamwitangaani weyeyambisanga bino byolaba nti bidolebiyayina ah, yalina omusajja hmm. bwebakwata mandeera yakwata ono yali mwana muto kuba mandeera yali awasirira omukazi n'amugoba hmm. this win was a very beautiful woman mm. kakati nkubulya negamba am talking about succession yes tibali abazungu baddikiraaka bwe baali bagenda kuwa mandera obuyinza mm. mandera bwe yava mu kkomera yali afuluma ekkomera yafuluma talina bugwa bwangatto lwaki wasnt used to die is good yatambulanga bwato nga omuserikale omuzungu yali akuuma dikiraaka n'akuba saluti n'afukamira nasoba obugwamu bwamandera kibulababaga this is reinbo south africa simbuizi mandera bweyavaayo yalonda ba vice president babiri hmm. omuzungu nomuddugavu omuzungu mbeki dikirak hmm. naye emirimu egisinga obwingi yagiwangani dikirak yagiwanga onowaffe omuddugavu mbekyes naye balina ejje lyabwe eryabayekera eyali alikulya bamwyitanga kurishani bamutta mandera nayeukana ne mukazi we naye nga bwobabuuza ti mandera emya singa yaliwo omukazi nabeera mu kukomera mandera teyaliwasiza naye bambi omukazi ono yayendanga wesanyusa naye teyazaalayo omwana atali wa mandera omukazi waakiri ayenda yaleese omwana oyo aba mubi nnyo omukazi teyakikola immediate after mandela takes power yamulonda mu gavumenti naye nga bamudistroyinza ennyo ayagala mpofu ayagala ndi kati watamaisenga hmm. mbagamba succession christian yafa wini mandela naafa gondi tutu eyabayambe nafa aa ah, ah. bamuvuma kompeki yavuma tutu <laughs> namuvuma namugaa nti gwakolagananga napasa aba ababuuza accountability yes hmm. omuntu yenna bwaba agenda okufuga eggwanga museveni yatakikozeeko mukiveri akugamba anybody who helps the prince to come to power must be destroyed lwaki ajja kujjukira ti benakula nabo ku kyalo mirundi gwe bamanyi siyoni okugjako nze era nali mugezi ndedapu nga ndi mugezi nali mugagga mu ssomero era naye omanyi nti waliwo omukazi okuwolaba mu palamenti nga ye mupya nga kyali kiwala ekiwunya ku ssomero kituufu gweyima giyo gikola ki <laughs> nogijjukira kakati <laughs> mekiveri akugamba eh. mekiveri mm. yawandika ekitabo kiba kita prince abantu abasinga obungi tebakisoma mubeyagala mm. okutegeera era bwe tubasoma political science batubooza ti e, explain the fact that machiveri is the father of african dictators kitava kita machiveri yeyavaamu badikitata bonnaabalimukutawanya kuluka lwafnaye ate museveni mm. nga bwasoma ebitabo ate yekisoma takikolerako museveni does not kill his opponent mukulu mirundi museveni alabika yakisoma nakitegeera mulungi in political assassinations yatan museveni ebyo tetubyogera nga akyaliwo museveni akuwa erobu museveni kati nyinza okubuuli mm. waliwo omuntu mu famiry ya museveni gwe bayogeddeko ebigambo yamutadde nda house arrest yamaze kubuulira ne bamwejereza naye nga weyamukwatidde nga ebintu tebitabuse anti kyenkubuulira ti museveni akukwata nakwata teyefuniza gyenategeera ku museveni kiri eki mm. nze kunze kweyakolera mistake museveni made mistake about me why okujja mu state house yali alowooza nti ndi mwavu i think museveni did not study my family mm. ti famiry yaffe erinawo weyimiridde erinawo keyinawo mm. kakati ye museveni yalowooza bwe mutwala ku bwadivaisa mba semutadde kuba baali balowooza ti ŋenda genda wambabazi bwe mutwala naye ate nga tamanyi nze nali nkimanyi ti nakalema akolera tumwebaze eh. nali siyinza genda nalinja tumwebaze mutte yemiseege museveni gyeyali akoze about me ne museveni yeta chimanyi nakale makola tumwebaze yeta chimanyi bagenda bonna bonna fellowship yali amanyi nyo mm. i did the only solution we are two mm -hmm. take me abroad for studies over to release me nali nje batta museveni lwaki museveni yakutwala bweru nosoma anti bali bamugambye kubanga nze nasikiro Yes. I have a skill of mobilization. Mm. Kati mm. the president was wrongly made to believe tinali ngenda wambabazi era nga leti nga kakasajja kabukedde naka gund bakuba nti ndaga wani ndi mugezi mm. mujja wo bwakugamba nti olubuto lwoyina si lwawaka tolugjamu when you are bought then you are killing evidence yes. saalaga wambabazi kakati kano katumwebaze ngako kalowooza mbukayinza okumpa omulimu kumi nolinja muba mutte ninja kuba tumwebazemuwebazeyalakutwalamuvisione pulezidenti bwantwala mu pulezidence office mm. nekagamba nekagamba omukazi omutoola eyaliyo muteeke mukategole etafuna musaala abule ekyali nowakajijisinga webasa nayinja mutta tumwebasa eh? nakati nemusanga mutta eh? kakati bwekimala omulema nibaleka bagamba kano tumukunde mm. nakubira kanakanafikikanvisionkatumkano mm. ewaffe eriyo omulimu omukazi bamutuma mhm. ewumanike mutumi waliyo bano bakuwadde omulimu genda oguwe nyoko atuvuma ah, ye mhm. miliyoni atano atano buli mwezi nolinjo baka busenga muti abaana bange bebaana nkattirewo kuvite miliyoni ngomaze okunjoga naye zoba ndizikuwadde emiliyoni atano anti nebazikuwamu emirundi ebiri oba esatu nga bamaze okuvuluga ti museveni abala kunze kwataabalira teyantegeera nti nze bwenva wano sikomawo yakwanda mayindinga ye yali alowooza era namutunulya bwe nti omanye okuwandika museveni yagamba do you know how to write nemugamba dde nkozesaki I've been your secretary for wounds. nga ahambolinga hmm. nzikirire kyenkolaki kyaŋamba hmm. ye teyategeera nti nze sijja kukolayo nalinja kuba tumwebaze mutte museveni was encouraging me to commit mada nija bankaasa omutwe ne mu new vision nyamu bamwasa omutwe mibwe ŋenda mba ŋenza emyaka musanva ni yali akoze resistance eyakakati museveni mukiseera kino singa akoze mustate house sikola lwaki ati ebyo emyaka gyange sikya njagala bwaffe kwebaka want to go home bampa obutwa emyaka etaano nsigaliza emyaka esatu to live emyaka esatu lunagwaku ngaofa yes, i hmm. know kati njagala bampa ebyange ngende ewange kyenkunyonyola kiri bweki mm -hmm. ti politics wawano temukolaki tebamutegeera buli lwotategeera politics ebisigadde byonna waliwo enamba ezijja oba mujogolafu obawa mm. ne bakubuuza nti explain you explain the diagram bayinza okukolesera emotoka oba enyonyi kasita ogiyita enyonyi nogiyita emotoka oba ogudde kuba bakubuuza yamipiira emeka ekolaki mhm. era nze ebibuuzo ebyo saabikolanga mm. ah, ah, obuli ebinesi eh, eh. nze gasibikola eh, bwogwa a tebatawanagololaki bebewedde kakati abantu bawana abasinga obungi <laughs> hmm. bakola ebibuuzo ebya ABC kasogwa A ekitegeza na kino bato chimanyi kati yenkubulya chicho today let me tell you omukulembeze yenna bwakula balwanira obuyinza naawe wenyini ewakanga okuze mm. ngulina abakazi bangi mm. abaana batandika okulwana olwobusika olwobusika gundi yajobutwala gundi yes. yajobutwala ekinakyo mm. era nze emirundi nabagamba ewange one the most educated person at the time of my death yajja okunsikira mufamireyo yes mu baana bange asinga okuba nga muyivu siyinza kuddira mwana wange ensigo emanyi ne bamusikiriza atalina magezi eh, ngaabaana obatadde ku kiseera ekyo yes kati mwenna bwemuba bagezi nga kati benina mm. ate ninayo womukyala ataasoma mm. alowoleza mujambiya <laughs> ayinza obasikira ye nga zena jambiya ye wajambiya ye atema teyasoma eh. namulekayo deribalizi mm. ze nina omwana lebengula lebengula lebengula lulibi lwaki aa ye kabaka wabatebere mm-hmm. <laughs> lebengula abazungu bajja nebamulimba <laughs> nebamugamba nomulimba nti ensi yo ogiwadde queen victoria mm -hmm. kati lebengula abayina mukwano gwomuminsani mm -hmm. namuga nti endagaano gyewakoze n'abazungu eriwa ku maca mm -hmm. namuga nti obutaputa yalidde sente lebengula yayita obutaputa namuga ginsomeremu mm, njiwulire njiwulire ate ate namusalako omutwe lebengula uh-huh. nayitayo omulala mhm. nawandikira queen victoria queen victoria abazungu bo babya ensi yange mm -hmm. bakozesa mutaputa nebabba ensi yange naye omutaputa musazeeko omutwe mm. queen victoria nagamba mukwano gwange rebengula ngaolabye ennaku abazungu abali mu afirika bonna si bange mulimu abaitale mulimu abajamani mhm. mulimu abaki kakati sikakasa obanga ddala abakubye bazungu rebengula yayoola abazungu bonna nabasalako emitwe <laughs> nina mirundi rebengula ye mukambwe nnyo mirundi rebengula yetabeera namupabli baganda be tabasalako emitwe <laughs> kati nina salivakiri hmm. salivakiri musajja muwanvu bwati mhm. namuzaala mu mudinka <laughs> musajja muwanvu bwati salivakiri omanyica namutumira salivakiri hmm. yakuba amaca namufulumya setaus nga museveni acyanegotyenga nembabazi yolinamukubirawo emundu yavuga musetause katumu ah, wano ejuba nga makyayagalakubanga makyali ajagaasalivakiri namutwala bubi nnyo namubulamu erinnya salivakiri nina mirundire bengula mhm. nina mirundisalivakiri <laughs> musajja nemuzala mu mudinka muwanvuyayawulira <laughs> waggulu ate bantu tebamumanyi mm. ndowooza mutani wange oyo yali mu palamenti omanyi <laughs> yabanoonye nnyo mm, mm. nina abaana bange babiri nantongo n'oyo john bebanoonya baganda baabwe eh. era bagenda ne baŋŋamba bentumayo be basupaise nembatuma nembaga naye oyo atufaanana omu mhm. oyo atufaanana nti atufaanana nebaleeta lipooti nti oyo waffe nti oyo waffe mhm. bali aba babiri <laughs> nantongo azaalibwa omukyala mulala ne john azaalibwa omukyala mulala mm. naye bebakolaki bebaleeta abaana kakati bano ono junia tomulaba mm. junia bali abaana bana maama wabiyombu mm. naye nabo betemamu anti waliwo abaddugavu n'abeeru abafaanana nze maama waabwe ye muddugavu eh, kati bano bayita bano abadinka <laughs> oyo junia ayita banna abadinka hmm. ye musajja mulungi muki naye hmm. eh, kati za famire yange ngimanyi bwe mba nkyuzinga omusika kyobalaba nze nagamba tisiina musika nazimba amaka g'obwa saabakukunavu okubeera saabakukunavu bajja kulondanga buli myaka egi taamu zezi biri myaka munaana myaka munaana gwengaovaawo gwengaovaamu oba saabakukunavu bugenda kubeerako amaka gaabwo mhm. era wega nga getongodde nga gwetongodde mm. kakati nze noonya how to minimize mm. the cost of chi the cost of living aa uh -uh. Ah. eh. succession je nkunyonyola eh, yabana okutta yabana obusika okulwanira obusika alleviating mechanism mm. tifu abaganda twategera bulungi nnyo obusika mm. obusika abalangira bonna babayoola yes. ne babutwala ew'omutaka kasujjulibinga mm. omulangira avuddemu n'ali obwakabaka obwakabaka erinnya balitwala mu lukiiko lwa buganda mm. olukiiko lwa buganda gwe luyisizza gwe batwale wa queen victoria oba abasika ba queen yes. kakati abasigaddewo ngo nerinnya liyiseemu baba vaco prisoners mm. boba baggalira omulangira mu buganda bwaba alina gyalaga atambula nekide mhm. tobe detected ali nti oyo mulangira ajja ai omulangira saabalangira taba abeera dissantinarative of the kabaka why bwatula ku namulondo nebakuba mujaguzi abamuwambi mm. kakati because of this fear kakati mu uganda tutuuse ku mbeera eyo whether you like it not people are positioning themselves to succeed museven even if you go to, to parliament and parliament enaxilo seven years there are two factors mm. even if you extend the president term to seven yes. have you negotiated with god to no. extend the life of the president no. otegenya bwerere kubanga mukama ayinza omuyitira mubaga eritali oyogedde ne katonda sawa yonamuyita kyoba olaba nawandika mu katabo kange nembagamba ti mwyina okubeera n'akatiba akasengejja kwize good leader sitamu limit ebad leader olso yeragirawo aba akyalina mwana muto eh, nemumutegeera nti gundi nti oyo ekintu kyetikiribwaerinda azitakumenyerako yes ekitegeeza safegard zi mu constitution zenkulu mm. naye bwemuzijjawo ne mugamba kati balina sente balina sente pitirivu waliwo alina sente agula buli omu mm. ekitegeeza nti the problem in uganda naawe much as you can bring the seven year term yes nimubyongerayo can you negotiate with the god to extend mu seven to 100 years no kati ekiruma uganda kyekyo successon battle okutemulwa kwa katumba wamala kwekuusa ku nsonga eyo okusikira mu seven yes basuubira nti katumba wamala ayinza okubanga yomukwabo mm. muyina ebintu bisatu mm. one muyina eggwanga lyammwe mm. lyayingiramu alukaita abantu kyebatamanyi nze bwensekerera abantu ba uganda ne security ya uganda mm. do you know ti binladen yali sudan wanewaffe binladen yamala esudan ebbanga ddene mhm. nga line tulabi kubanga mu kiseera ekyo tulabi gundi ono bashizi yegera ku twabi mm. nga ye twabi wa ddiini naye ngono waki naye ngono yamutaddewo nga mu kiseera ekyo sudaani njavu nga bwekola budget ezitwala mu radical countries saudi arabia nianinebagiyambako era gundi yagamba galanga hmm. nti mm. now that we have discovered oil in southern sudan the way is over kuba tubadde tulwanira byabwerere katulina ensonga ekolakietulwanya mawe yagamba ti museveni yagambye eki tiekiremeseza olutalo lwa kuni nsiko mawe nagamba ti olutalo luwet because Museveni has come uh, has now reached the level of not finding excuses erota lwako ni lwako kakati mbagamba hmm. nti tuyina kituyita jyo nga ekiva mu geografu hmm. abazungu bategeera kale mu 1862 hmm. mu 1862 baali baagala mugakiira ogutwala ogutwala yes era abajja wano abatuluuki mwanga atume stanley aleete abasomi hmm. bagire mugakiira ti omugakiira ogoba ogudaivatinga misiri tebeerawo kakati today when you look at things revolution zivudde e misiri mhm. revolution zivudde wa esudan e revolution ziyingiddewa e uganda omusajja aganda omuzungu kijoya omusawo kijoya tulagula ti emyaka lwenda awo bwegiriyita mm. mujja kulaba omuzungu bwajabuuka mm. ngaagoberera enyanja victoria okutuuka mu nsi muno nga serikale serikale kyaluswayiri kitegeeza gavumenti <laughs> omuzungu omusajja kijjoayimbanga <laughs> edda mu masomero mm. this is why bishop hanington bamutta okubanga yafulumira mumanju ah, yes alita obwakabaka bwa buganda aliva mumanju mm. alibuzaawo aliba muki aliba munyolo omunyolo yabuzaawo e, anti fe abaganda e. Eh. omuwesitaana twali tetumanyi banyankole hmm, nga mumanyi banyolo tulinayo olugero lwabanyankole ah. fe abawesitaana bonna tubayita banyolo obuuzanga munyolo mhm. tiokutte ensuba nti ogenda mugga mhm. akanyolo kano olinayo hmm. olugero lwabanyankole ah, fe olas we didn't know yalaka the french and the british twali tumanyi banyolo abaganda bali bamanyi banyolo n'abazungu bali bamanyi ba british n'aba french eh, yes kakati nkugamba ti president museveni emyaka gyatuuseemu tuyina ebizibu ebi bisatu ebizibu tuyina biri bisatu nti omukulembeze amusikira avaawa mukiseera kino abantu kyebatunuulidde mu baganda mm-hmm. omwana omuwala abeera disqualified tasikira kitaawe ndina ekiwala kyange bakiyita maria kyanfaanana nekimmalayo <laughs> naye maria tayinza kukusikira era bwolaba maama we n'amala ndeetako olutalo maria ayingirirawo mm. maria tufaanagana maria maria njagala nnyo ayino abaana bange mbamanyi ti abaana bange maria bonna banjagala mm. naye maria ye mukwano gwo waliwo newini nakana akalala akato bwezi buto mm. n'abatoba n'abalala naye abaana abawala baagalanye taata waawe kituufu era bwe wabaawo efujjo ewaka ate abawala baba kusaidiyanga mm. dadi nawe nawe ovumanyo dadi abaana bange abawala nibakudifendinga maria <laughs> <laughs> nantongoye nantongoye mukambwe <laughs> mukambwe <laughs> yatubalansinga fenna mm. naye naye mukambwe mm-hmm. kakati tumala okubuuza kasiment erias omuzukulu asika omuzukulu asika yes abaana ba muganda wo basika nabo basika omwanawoobanga tewazaala uh-huh. kakati kyekiri mu uganda bakatumba wamala bazukulu si baana era katumba amala yabuuziza baterolisi banjagazaki <laughs> bakwagazaki iwe possible successor oli muzzukulu asobola okusikira jjajjaweera nabagambye nti bano abamaje bakatumba wamala they have a problem hmm. katumba wamala believes ti abantu bamwagala nnyo ee omulalu omukazi bw'atambula nga talina ngoye balalu banne tebamukwata ayitwa kanti mpunya <laughs> bali bagala kyabukazi <laughs> katumba amala and others believe mm. that nobody wants to attack them kwe kwejjako n'obukuumi obumala yes and two bakatumba amala balina siole tujinda mu psychology mm. tiyefo you want not to attract assassinis make yourself cheap to kill kakati katumba amala yalowooza mbwe ejja kutambula katuma amala yakubye ku mundu ah, ah, wadde esasa erimu yabadde ayine emundu yabadde tagirina nayo era singa tebamudusiriza mu kayumba ate singa katumba amala yajjeko musirika lwaki katuma amala tiyabadde namundu wakiriyeyiyewafiire omuzira tewaba nsiitaano katumba amala abadde takyala bakimutambuza nakina ak47 emuzitowerera kyoba olaba nti fe abalowoleza mu shiriki shiriki tezitowa shiriki tezitowa <laughs> <laughs> edogoti katumba amala yafuumushai omwana namugerire ndi mukayumba kenkoko <laughs> nga talina yadde tasobola kuba yaddeoyo ye muntu wokubiri ne kayiira kayiira yabuuka ekisenge nga talinaki ngoye muteesa <laughs> yaate ye yakuba n'alemerawo yagenda nemundu ye oyo yali musajja yes bano bagenda ne bagambu kaggo mbu bobeera jje n'otambuza kaggo mu nsi ki munsi ki gyotambuliza mwaka nti omulalu ajja kwegala omukazi weyebamba omusawo omuganda ayinza okugamba omusajja tigenda omweberekeko ofuna obugagga ofuna obugagga amubambula this is what it is. these people don't know katumba amala longre believe mm. that he did not uh, need ek 47 museveni agiina atambula nayo museveni atambula naye babamulumba yali fumuda amasasi yerwanako eh, museveni ok ek47 mubeera mitwetowanaina bwagiyita katumba wamala yatuse okudduka ngaemundu yokka gyayina musajja owokubiri gwe nalabye eh. akaaba nga omwana omuto eyasooka yali mukululukwago owokubiri abadde hmm. katumba wamala katumba hmm. wamala did not fire bullet ate yandikubisizaki he relied on the support of somebody else singa omulenzi ono teyakubba emasasi babadde bakomyewokubanga waliwo eyabadde ayina esimu ng'akuba abaga ntafudde bw'otafa babawako haafu ate nga baagala kijjudde yes nze baali bagenda kunzisa emiriyoni kikumi bwe batanzita nga mbakutte babawaana nakyobe bali bamutya biriyoni baba walukwanga eh, niira tibaviiramuawo anti nedda baagala batwale ziri enyingi enyingi kubanga missioni baba bagigenzeemu kakati nkugamba tuyina alkaida tuyina succession battle pulezidenti museveni a few days ago yamensoninga ti we about to go to congo isan mhm. congo who is there isan mhm. congo mm -hmm. kifulukwa hmm. mulimu adf mulimu ani hmm. kati kankubuuza if museveni desires to go to hong to kong hmm. nasalawo to assign an experience gena ani agenda yes kuba museveni yasobola okujja kubwa minisita nakuga nti gendakiekongo e waliwo ono omukyala abuuziza ester kisaki agambe nti katumba geno katumba zikiras arwandis eso project a raising of uganda rwanda tension uh -uh. in congo no wonder congos leader died miscellaneously uh-huh, uh -uh, if uh, arrested i'm sure killers eh, will uh -uh. be uh -uh. bakonjo ulira muisani congo hmm. bateno eh, muitali what i'm mentioning is that if uganda is planning to go to congo mm. to isani congo mm. who is there in isani congo because initially neto wanted to establish mm. a base in Congo. Mm. But the Belgians and the French realized Baba could be the money. Yes. Baba France Baba could be new. Yes. This is why Rwanda is becoming a, an, an, an, a command of a, a French ecomog. Baba mm. France Baba could be. Yes. E mm-hmm. If Museveni has declared that he is going to Congo, what if he chooses Katumba Wamala as the most experienced person? Mm. inti savis era agenda katunda anti kakati kava mutege t ekyokubiri abasajja abo bwemulaba abalukaida hmm. bagezi hmm. yefu yokiru katumba wamala ukanipulanga this country ntsivowo baganda nabogo batunulidde kadaga abasoka go batunulidde hmm. african politics otesalabudi ethnicity anybody who does not realize machars basoka wanti museveni machars basoka wanti museveni balina gwe bamwagalirako ntinkubuulidde ti museveni yali badde tavumwa mu buganda kuba yeyazaawo obwakabaka naye museveni mubuganda tebamuvumamuseveni yeyazaawo kabaka ne museveni kabaka ne museveni yani asinza amaanyi mu buganda museveni Ah, kabaka kabaka wa muganda kabaka yasi natakolirwa simu e. Eh. natakolirwa aki neyani yamutekawo museveni osobola eh, abaganda batubuuza nti enyondo kakulu takulirwa enyondo te enyondo tekulira jinja enyondo enyondo bagiteekawo obuteesi ejinja lyatondebwa was created by god abaganda bakuga kakulu takulirwa abaganda baaliwo wano museveni tuku advantage of buganda mm. abasajja bali abaalukaida basoma if you kill katumba wamala you can plan the country into civil war abaganda ne batabuka hey. abasoga mukubye kadaaga mukubye mutadde wali munaberawo mwekka kubanga nkubulidde nekugamba the first thing i've told you mm. nti mm. alukaida tekulirwa basiru babala alukaida ekulirwa ba phd and I believe we have an Al-Qaeda cell in Uganda. Zebade manyi ti basajja ba Museveni be bali muno. Nabagambi to whoever wants to trace this problem of Al-Qaeda in Uganda. Mm. Al-Qaeda ina sente mpitirivu. Amawulire ga mavu. Kamba na rising ga amawulire ga. Mm. Mutegere mbagamba. There is a strong bond between Ugandan journalists the, especially the media, yes. the print media, mm. with Al Qaeda. Nti abasajja bali aba Al Qaeda balina abasajja abagezi abalinga ba mirundi. Mhm. Ababala. Ababala. Mm. Kankubuulire. Kaweesi yafa lwakutaano. Mm. Apirika yafa lwakutaano. Era ne lwakutaano. Kirumira. Lwakutaano. lwaki babadde nekigundu ye lwamukaaga kumaca mm. yali ajja kukola puroguramu lwaki ono babadde bamusse lwakumeka lwakubiri omanyi kikitegeeza mm-hmm. wabaddeyo mataazidde kulwokusatu nga waliyo state of national address nga bigenda ku neutralizinga desi yakatumba oyo musiru museveni bayite embizi basajja babadde bakibazi that has a media element ti when if we want to kill mirundi kill mirundi galiwo activities endala kifiire muno oyo si mbizi naye abasajja bano balukaida oba abantu bali mu gavumenti abasajja balukaida tebali mu gavumenti balukaida naye bafunamu ekibinja ekiri hired nze kukutta nakyobe bali bagenda okutta nakyobe namuyamba mm. mm. omusajja yayogera omusajja yagamba banetufudde akasajja ako katufiiriza tugende kuba amayumba gako ekyengera tukuba amayumba gako ewazan tukuba amayumba gako ewa nga babadde miliyoni lukaaga naye nga si musanyufu hmm. kyova olaba bakomyewo bamutte bwebabazijjule eno alukaida nsozi nenkugamba nti biniradin yali katumba nga letwa kigundu gwe batta yaliwa yali sudan abasajja bali bwe baba bakusomesa mm. babagamba nti omukafiiri tasobola bafuga indoctrination gye bateekamu abaana abo aba adf indoctrination toyinza kubaga nti oba damnesty tukiyita tutya okubajjamu ogwomutima omufu kamugayo asobole kibakolera nabagaye nti sobi abamanyi abo abasajja sobi abamanyiabatta abantu mhm. kuba abasajja kuntakyo be bagamba tuyite sobi musajja bagamba nti nibagamba sobi omulimu agukola mhm. naye sobi eki akalya yekka tatuwaako tagaba nibagamba tugende eruzira tujjeyo kanyankole omusajja bwe muleeta sobi nga mbita kisobi ekyo bakikozesa kikutte bannaffe naye nekyo bajja kikozesa bakisuule mhm. kakati ekenya waliyo ekibiina nga bakita munguke mhm. nga kitta abantu when this man converted mu christianity bamukuba ne bamutta banne ngaagenda boogera yes kakati sobi mwali badde mumukozesa wedquarters kubanga nze lwaki nze kampabulye katonda yampa omukisa mm. abaana bange bwebali bagenda okwekya essomero lyebudde babajjamu nga bamanyi titamala emirundi tazanya aa bamanyi abo abasajja bamanyi mm-hmm. abo abasajja batta abantu <laughs> bamanyikuwulira mm. kubanga omusajja yagamba temutta ku mirundi kubanga mwe mwabyogedde mubadde mwekka nemubiwa museveni mm-hmm. museveni abiwa kasajja ke kano njagala mumbuulire mirundi yabadde mu mitingi yaffe mhm. nabagamba yabawa miliyoni lukaga nabagamba ate mulumba temulumba mirundi mhm. nga onagamba nti akube ebizimbe byange abimalewo engeri gyenabeera maama wange okuba omusiraamu disi <laughs> gurupu ntekambabulize gurupu <laughs> ekola ebintu ebyo mm. yabasiraamu baganda abafu abawano yes wayi omuganda takolera kintu kukifiiramu omuganda wurorekiru epasoni addeyo bamuwe kyova olaba nti bazze ne bakomawo olio yabakubidde essimu yakomyewo kati tulina essero ya lukaida mu uganda naye mulimu abamanyi gyeri abaana abo bwe baali babata hmm. babakola ekimu amonesty babawaaki era ekigundu baga nti yalya sente zaffe mwekambabuulire mulimu byemwewuunya hmm. banaye temumbobola naye nze nkubuulya negamba zaba baana mbatya eh, very sophisticated mm -hmm. they are commanded by a, a very experienced man mumanyi nti gundi kiggundu mm. yamala n'ekimotoka ekikadde ekyo emyaka emeka mingi kiggundu katapa ku bwameja ate nga bamukulizaki tebamukuza mm -mm. kiggundu akwana maama fiina bamulaba ngaaliaki mm. laifu olwaberabidde bali be bava mu nsiko uask bannamwandu bakigundu si banubbi hmm. kigundu yali alina etulabi ye najja mhm. bano bwe basolovinga problemu sente gwe baziwadde azibba noono gundi bwe yali abiriga yali asaba sente aziwe banne sente tebazibba bayekera banne gwoli minisita olikyo oli bulungi why don't you give us our money kyekyamusa ate obwo bubodaboda bwemulaba nibwemulikagatta nemukanoonya tekaliyo bagatta bubodaboda muna nebakolamukamu tosobola kafuna ate namba plate bajingirirangambye webabukolera nze manyiyo mhm. nze manyi gyebakolerao obwo <laughs> bubooda mhm. <laughs> omanyi nti baali banzise nabasangakoawo emirundi esatu mhm. omu nayingira baasi omulala nadduka kika yalinga nze yalitegedde mm. agenda okuyita mu luguudo teryevaayo teryegenda zonna ziri awo nkugambye kyenkunyenyeddekitegedde nti olunaku yalimu yekka yalimu yekka nga yeebuuza lwaki temuli motoka ndalayeebuuza kati kikutegeeza who controlled the traffic nga bagenda okutta kiggumba who controlled the traffic tewali amanyi bwe baba nakkuba ku boda bayitawa kakati abamawulire bakugambye nebagambye ti abamawulire abo mubegendereze hmm. katumba tamanyi wabodaboda yamutwala wadde yali mufiya ate kwakuba nga amumanyi kati bagambye eki balese mulala kati bagala ono eyamutwala bamusibe lwaki bamusiba anti nkubuulidde nti midiya yammwe bali bakola kyogamba ntina abalukeda balina midiya bwe batambuza ekintu nkubuulire nakugambye nti omukazi gwe bayita gonde kagezi hmm. bamuwa ebiriyoni emu ate ate abasiraamu hmm. biriyoni emu hmm. ate abasiraamu bakamuga abaali kuki abasiraamu abaali nga bavunaana gundi nazigaana omukazi nanoonya security nemubula she wanted to see museveni namubula nebamubulokinga kati bambi omukazi oyo mhm. nalowooza nti security ajja jijja kwakulo bamukuba ali kukamemeko akulo katwebuuze akulo n'omukazi oyo kagezi baali balagawa balinayo amakaago lwaki abaserikale baakulo tebayanukula nga bakubye kagezi lwaki baserowinga kagezi akulemberemu ekitegeeza mission baali bagimanyiko lwaki abaserikale bakulo abaali bakumatebayanukulawatebayanukulamasasi kubanga ono gundi omukumi wa gundi nomale mu magye bwekiba tomanya oyinza okubam okukuttako omulambo bagutwala bwokubako omunomutta bagutwala mm. you must make sure nti bajja kudda singa nze kuba omuntu esasi ewange mm. omulambo mm. ngukanyuka mu geeti nebatakutwala mhm. walaba mhm. mhm. omulambo gwa binlad nebagutwala bamerika babalimba tebagusudde mu nyanja wy bali badde bateka bomu mu amerika nti mutudiza omulambo gwa binlad kakati kitegeeza nti ono omusajja amanyi security mukumi wa katumba wamala teyakubako nomu yamanya nti bwamala nakubabandibaddebakomaokunona omulambo yali tamanyire enforcement bakomyewo bakakase nti katumba oliya bakubira essimu nti omusajja tafudde mulabe bamuyingiza muki nebadda era oyo omuserikale mugezi yali amanyi nti bajja kudda singa yakuba amasasi fa bagabala limu abiri diri katumba get enforcement singa tubuuza mu kitundu ekyo katumba mubamukwatira temulimu research ya polici temulimu patrol bandibadde bajja yes bagamba waliwo nemotoka ezayitawo nga katumba wamala aliruddawoanti kyenkugambye hmm. nti bwebatta kiggundo eyo haiwe tekwaliko bantu yes baali tebajja kyali kitegeke balina sente nyingi basobole okuwa omuntu nagamba owa traffic nti waliwo pulezidenti ajja agenda kuyitawo awo muzikuume naye ani ayina intelligensi ani abala ebintu ebyo naye mbagamba nti immediately after kagezidday kagezi lkuti for the president failed ne bakikola kubagameirenabirigayanoonyaeidnayenamubulwa mugende mubuuze bagameire bagameire bwe bamulonda okubeera gundi okuli akakiiko abaserikale be babamugjako hmm. nabeera nga talina baserikale mhm. baali bakuuma jaji oba baali bakuuma muntu kakati ekyo ekimu ku bisajja ebiri eruzira mm. ebya polisi mm. ekijja nekimugamba tuwe miliyoni aga okukuuma yowalife ide bagemerire nabagaa nti abange siina yadde ekikumi nazijjawa pulipeyayowagulevu mhm. ekyayamba bagemeire kulaba president tugete security ninga abasajja bali bajumuguza buguza ninga ali entitled anti nga bamaze omujjako era nakati bagamirire museveni alina omulimu gwayagala omuwa tebagala akumewa tewalaba okutana bwavuma bagamirire hmm. kakati nze nkugamba nti nze ndi kakati hmm, ekyo kitegeddekitegedde the following day nga kagezi bamaze omumutta hmm. omukuganya akulira senkulu one new vision kabushenga yagamba ati have launched a fund to help Kagezi children. Sente zibakunganya za dawa. Ya chatambula the role of Kabushenga was to change the debate from the killing of Kagezi to something else. But it's just sent. Niyo luna kulumba walika wakasajako walika kwata. <laughs> Ni? Nebocha documents. in Makerere, by which is in yes, only documents. Mm. Do you know what Kabushenga did? Mm-hmm. Murupapa, mm Kabushenga -hmm. Yagamba, Chinese offer to reconstruct the building. This is not the issue. Issue your documents. Documents. What if we get constructors and the new building is also burnt? Oyo Kabushenga. Bakwate Kabushenga. Arrest Kabushenga. kabushe ngaabimanyi bino miriyo ebimanyi nenkugamba nebikakkulu byako nemukayoola nemukaba emigo bul nemukalinnya ku muntu nemukaba kamanyi mm. letmiteriyo mm. lukwat kagolo mm. kagolo niyafuunamawulire katumba wamala mwalabye emmotoka ye yona bagisasidde amasasi egundi mwalaba emmotoka yani eyakabwezi eyakagolo eriwa eyakagolo tetugirabangako okasajja ko kakulubya nentuyoko kagamba emotoka yakagolo yatomedde geeti yali yakiwempe negiyitamu emotoka yatomera geeti eriwa abaana bakagolo beryava nabokuziika baliwa akasajja ko balikwata kulubya mulimu omuwala bamuyita ziri baggwa yabikola akolaga ne bacriminals mubukedde eh, yes era bukedde yabadde agamba katumba wamala nti katumba wamala alonze kuba kati balina obuzibu hmm. nti amasezi gamulemeddemu muki mubirigategerekeka hmm. naye akasajja ako akabukedde kagambye emondo ebisosonkala ebirabika birine mu mondo ezikuuma katumba wamala kabijo bikulu byawabijje olnakubalikanywesa ah, kukizindaalo akasajja kukakulu yolunaku lumu neziribagwa nesebowa <laughs> balyogera ababakozesa bagamba nti ebisosonkola ebyalabise ku mundu eyo eh. byebisosonkola ebyalabikira ku mundu yatakiguna balina ak47 zezijja okumaliriza abasajja bali balina ak47 hmm. gurupu eyakigunda ye gurupu gyenawonyako nakyobe ye gurupu yemu yabadde irumbye katumba wamala ate gurupu ya kawesi yo yalina anti gundi kawesi ya amagundi ye je yina kawesi mumumanyi kawesi yagende mumbaza nayogera ne chairman wa rukaida nga yina nga yagala bate bakamuka sente nazirya era mwekamba bulire mm -hmm. nti mutunulire bwe bali batta gundi bwe bali batta kirumira mm. bamutana mukazi yes wa mobile money bwe bas gundi babadde bamutana mukazi muwalawe katumba amala katumba amala mm. bwe bali batta nagirinya mm. yafana musajja yes ne babagamba nagirinya nagirinya nagirinya mm. mwali nti, nti waliwo ekisajja ekyazza okujja walesi ya nagirinya nagirinya bali balwanira ekizimbe nateete yugwa nagirinya gwa kirawo era batana musajja ne mukazi ne makere musajja ne mukazi that's why i tell my children ne bakazi bange sitamula nabo sinza kusanga swenja ne mutwala e eh, katumba mukitunuli bobano omuntu bagala diversion edde ku mukazi ndi kirumira kakati kamba buzi mukai kirumira yalagawa uh, bagamba waliwo mukungu wa gavumenti ya mutwala mukaka wezi yajewa sente ezizimba kalina nga negwa bwetyo ennungi ennyo bajja batta nnyo ewange nina shiriki njabbebigwemwenabakazi balinamu olukwe munsonga ezo omukazi nga tandisa okutabukanga muta